Лайф кавер заедно со Илија Кикиритков на Угада FM. Лайф кавер заедно со Илија Кикиритков. Го следите на новото издание на емисијата Лайф кавер на Угада FM. Вечерва со мене се тројца момци, Двајца доаѓаат од Македонска каменица, еден доаѓа од Кочани. Името на бендот а, носи наслов Virtual Complex. Добро вечер до тројцата. Тоа се, значи, Симеон Ангеловски, а, ти си вокалистот на бендот и а, Бранко Јовановски и Војслав Петров кои што свират гитари. А, дечки, како ја засакавте музиката? Војслав? Па, искрено да ви кажам, јас музиката ја засакав најмногу од татко ми. Значи, тој не е музичар, но сепак слуша многу музика. Така. И кога бев многу мал, за прв пат ја слушнав песната од ACDC Thunderstruck. Го видов Ангус Јан како го свири солото со една рака и, и од тоа беше И јас, <laughs> тоа се, и јас ке гитара, па што сака нека види. Интересно, во секој случај, Симеон, ти? Исто и кај мене. Татко ми, татко ми е бубњар. На... Значи музичар? Да, фолкер, ама пак придонесува да ја засека музиката. Токму така. Мислам, придонесе. Исто така и јас како мал почнав на бубање, тапани, па потоа се пре, префрлив на армоника. Значи свириш повеќе инструменти, така? Па не повеќе, ама свирам по нешто Предпо, и... Предпоставувам свириш и гитара. Па, во последно време, последните две недели, да, <laughs> свирам гитара. последните две недели. да, мора некако да се свири и гитара, пошто сите се гитаристи и така. Сега почнавме да правиме нешто со Бранко и со Војслав, направивме бенд и не знам, добро ни иде. Интерес, интересно, во секој случај, Бранко ти а, како ја засека музика? Мене исто како е Војслав, нема некој музичар во фамилијата во поблискиот круг, но уште како мал слушање музика од моите дома тоа е тоа влијани, да, влијанието да, од влијанието самите родители и не знам, слушањето. Секојаш ме сцената, што е музичката, секој сакав да бидам. Интересно, во секој случај ние вечерва ќе обработуваме познати рок композиции. Се договоривме тоа да бидат шест песни и првата песна која што ќе ја обработите е популярната тема на Stone Sour која носи наслов Through the Glass. Може да ја слушнеме. as I'm looking at you through the glass Don't know how much time has passed Oh God, it feels like forever No one ever tells you that forever feels like home Sitting on alone inside your head Cause I'm looking at you through the glass Don't know how much time has passed All I know is like it feels like forever but no one ever tells you that forever feels like home Sitting all alone inside your head How much is real? Too much to question Why I forget to find an easy answer Something like a soul games initialized and folded up like paper dolls and little notes Can't expect a bit of folks so while you're outside looking in Describing what you've seen Remember that you're staring at is me Cause I'm looking at you through glass Don't know how much time has passed All I know is that it feels like forever And no one ever tells you that forever feels like home Sitting on alone inside your head how much is real? Too much to question. An epidemic of the mannequins contaminating everything. They're talking from the heart, but never did right from the start. You listen to the noisy. Before you tell yourself it's just a different scene. Remember, it's just different from what you've seen. I'm looking at you through the glass. Don't know how much time is by feels like forever But no one ever tells you that forever feels like home Лайв кавар, заедно со Илија Кикиритков. 91 МГц слушате Угода FM, ја слушате емисијата кавар, вечер вечерва мои гости, момците од бендот Virtual Complex. Како дојде до идејата за создавање на Virtual Complex? Војслав? Па, Virtual Complex настана на свирка на а, еден мој друг бенд. Значи имавме свирка... На твој предходен бенд, така? Да. А, свиревме во Македонска каменица, а, Бранислав и Симеон исто така има свирка и тие има друг бенд. Така. А, и заедно со Симеон се заседнавме таа вечер до 6 са со Вајле. <laughs> и се роди идејата за виртуал комплекс. се роди идејата за виртуал комплекс, а името е од Бранислав. Така. Тој го смисли името. Каква музика свири виртуал комплекс? Па се што е комерцијално, се што се тражи по кафичите, по дискотеките. Так, освен тоа, не може така, не може да се ограничувате на пример само со рок музика, со рок елементи, туку па. и повеќе и популарна музика. Па во нашата држава не може толку да се ограничуваме. Така. А он си на сакич не. Во секој случај, а, дефинитивно не на турбо фолкот, тоа е факт. Да. А, следната композиција која ќе ќе отсвирите е популярната тема од познатиот рок бенд Мистер Биг. Темата носи наслов Shine. Ми, ми се чини дека оваа тема ја обработи Бени Шакири да, <laughs> да. на македонски. Да. Интересно звучи, но интересно звучи и на англиски. Ке слушнеме овој пат во изведа на Virtual Complex. Може да слушнеме. to me. со Илија Кикиритков. Слушате лайв кавер на Угода FM. Вечерва мој, мои гости се Virtual Complex. А, инаку, момците од Virtual Complex каква музика слушаат приватно? <laughs> Војслав ти? <laughs> Па, приватно, а, во главно гледам да не се ограничувам со музиката. Со жанрови, така? Затоа што секоја музика си има добри страни. И лоши. Па да, и лоши. Но највеќе метал и рок, највеќе тоа слушам. Тоа е твојот да. Омилен стил на музика. Да, така. да. Симеон ти? А, јас пробав да да се ограничам со музиката, пробав да слушам и метал, и рок, посебно, значи <laughs> се посебно, но на крај испадна дека... Што ти е омилено? Омилено на мене ми е стварно некој стил рок метал. Рок метал стил? Пример да речеме, некој корн, од типот на корн така. Да, некој nu метал речеме. Но исто така слушам стварно комерцијал, тешка. Ама... Меѓутоа тоа ти е омилено. Па може да се каже омилено нека. Бранко ти? Јас најмногу ја сакам рок музиката, но не бегам од другите жанрови, како музика, на музиката сакам метал, но помалку. Сепак се држиш до да, рокот. Да, по нешто од джес или блус, али во главно рок најмногу. Рокот е твоја омилена да. музика. Добро, вечер свиреме секако рок композиции. А, третата тема која што ќе обработите вечерва е темата која носи наслов Аиша. Оригиналната изведба е од алжирецот а меѓутоа вечерва ја свирите верзијата од бендот наречен Outlandish. Може да слушнеме. Sacrifice all your tears in my eyes. Oh, I should, I should pass me. my life I should, I should passing me by I should, I should, my, my, my Should somebody lean on Somebody mind and soul To take your hand, to take your world so hard to pay love so true Don't pay and wait for good No more contemplating boo I should, I should smile for me now заедно со Илија Кикиритков. Слушате лайф кавер, вечерва мој гости Виртуал Комплекс. Инаку Виртуал Комплекс пред известно време во јавноста излегува со својот чини прв кавер. Значи прв официјален кавер, каде беше снимен каверот и која песна беше тоа? Каверот беше сниман во Кочани. Во Кочани, така? Кај Јордан Манов од групата Shine. Така а, го снимавме каверот, пошто ни требаше стварно некоја реклама и повеќе беше од љубов. Кој песна беше од кој изведеш? Песната беше Far Away од постгранч групата Nickelback. Така, од Nickelback, популарниот да. американски бенд Nickelback. Инаку, пред колку време е снимен каверот? Каверот ми се чини дека го снимавме, па не знам колку точно, ама месец и пол. Месец и да пол има? Месец и пол, да така и дали сега за сега ужива популярност? Им, дали има гледаност на YouTube? Гледаноста е стварно слаба, ама тие што го гледале се задоволни, така? Да, се задоволни. И препорачуваме на сите да го слушнат <laughs> овој па, кавер. може да Во секој случај јас го имам слушното и можам да кажеме дека е доста квалитетно направено. Во секој случај, еве вечерва ќе отсвирите и четвртата песна Тоа е темата од Maroon 5 која носи наслов This Love. Може да слушнеме. was so high I didn't recognize the fire burning in your eyes I Swear I can't control my mind Whisper goodbye, she got on the plane, Never to return again But the waste in my heart Whoa, this love has taken its toll on me She said goodbye too many times before tried my best to keep her appetite, keep her calm and every night. try and be myself satisfied. Kept playing love like it was just a game, pretending to feel the same. Better stop and leave again. Get up now. This love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. say goodbye. old Cause I don't say goodbye anymore Лайф заедно со Илија Кикиритков. Слушате лайф кавер на Угода FM, вечерва мој гости Виртуал Комплекс. Каде може да ги слушнеме Виртуал Комплекс? Па Виртуал Комплекс треба да се каже дека се млад бенд, формиран пред една година, 2013 мислам. А, свириме во Каменица, имаме свирано во сите локали каде што се свири, имаме свирано во Кочени и тој регион. Сега за сега во околината на Каменица да, и во да. Кочени, да. меѓутоа во иднина се надевам дека ќе имате па, се надевам, свирки и во другите градови и се надам дека ќе ве видиме и во Штип <laughs> наскоро. <laughs> па се надевам и ние. Значи следната композиција која што ќе ја отсвирите е популярната тема на Kings of Leon, која носи наслов Sex on Fire. Може да слушнеме. watching places заедно со Илија Кекиритков. Слушате лайв кавер на Угода FM. Вечер во мој гости Виртуал Комплекс. Кои се плановите за во иднина на Виртуал Комплекс? Спремате ли нешто авторско? Па сега за сега во блиска иднина имаме планови само да се расшириме малку а, со свирките, да почнеме да свириме так. во повеќе градови. Повеќе градови Македонија. А инаку за авторска песна Имаме некои планови, но тоа во малку подалечна иднина. Сега за сега не. Во секој случај има нешто. Така? Да, да. Може да очекуваме. Може би не во блиска иднина, но во подалечна секако треба нешто да очекуваме од Виртуал да, комплекс. Секако, да, Дојде дојде ред и последната композиција за вечера. Тоа е темата од Бон bon Джови која носи наслов It's My Life. Може да ја слушнеме. song for the broken hearted. prayer for the I'm gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice, shout it out loud. It's my life.